za kulisha taifa letu. Rais wetu mpendwa William Ruto amenipa instruction na akaniambia uchumi wa Kenya hii unawategemea wakulima, na kwa hivyo popote ukienda, kabla ya kufungua mdomo wako, ni kitu cha maana upee wafanyikazi wetu ambao ni wakulima husikie shida zao. Nimeona tumekaa, amesikia hao wakulima wameongea, nimewasikiza, nimesikia shida ambayo mlionayo, na nataka kuhakikishia ya kwamba hii serikali ni serikali ya kufanya kazi. Rais wetu alai na sababu na mapenzi tele kwa wananchi wa Kenya na kwa wakulima wetu. Kitu cha maana sana ni nyinyi wakulima muweze kusikiza na kufuatilia maagizo yale serikali inayoyapeana. Msikize gavana wetu, mipango aliyo nayo katika mipango yake, na vile sisi tunashirikiana na yeye kuweza kuimarisha ukulima katika Katiba yetu imetupia majukumu tofauti, na ndio mnaona katika mpango kama huu ukiingia kwa majukumu ya serikali kuu ya kilimo na yako yamewekwa wasiwasi na katiba ya kaunti yamewekwa wasiwasi kwa katiba, lakini sababu sisi tuhudumia wa Kenya the same people tumesema deliberately ni lazima tufanye kazi zote pamoja. Serikali kuu vile inaweza ipia gavana wetu nguvu ya kuweza kuwahudumia, pia watusaidie tuelewe ni vipi tutaungana nani ili kuweza kuhakikisha maslahi ya mkulima yanashughulikiwa. Nataka kuambia hivi hii fertilizer mnaona tunasukuma iweze kufika. Tumepitia wakati mgumu sana, sababu tulipoanza mradi wa kuandikisha wakulima ilikuwa ni Januari. Tumekuwa na Januari tarafu ilianza katikati, Februari na leo ni March, na mnaona kweli kazi imeweza kufanyika mpaka sasa. Unaweza kupata fertilizer kwa njia ya mtandao kwa njia ya kutumia simu yako, na tulifikiria hivi, na wizara yangu imekuwa ikifanya kazi usiku na mchana kupitia pia usaidizi wa National Government and Administrators, wale walitusaidia kuandikisha wakulima ili tuweze kumaliza wale makateo waliku hapo wa kuchukua. Niwaambie wale hawajajiandikisha, waambieni waendelee kujiandikisha wale wanapata message sawa, ile shida nimesikia, sababu ni aidha rekodi yao haikuchukuliwa vizuri, namba ya simu imekosana na, na kipande na majina ama namba ya simu ile ulitumia ah, iko na itilafu na ukilinka hapo hayo yote, sababu data center iko kwangu, iko lazima kuwe na sababu haifanyiki ama kule yule registration officer yule ulienda kwake ako na aliandika uh, taarifa yako na hii kuwa captain na itengaje vizuri wakati wa kutuma uko na shinda kama uko na shinda kama hiyo tafadhali rudi kwa yule mtu alikuandikisha establish whether data ile iko ni ile ulipeana na kama ni kweli ili usiendelee na shida hii. Hama wewe uchukue na kalamu na karatasi, nitakupatia namba ya simu pale data center yangu katika ofisi ya wale watu wangu wa IT wale wamakaa hapo, ukiwapigia simu kama wewe uko na itilafu kama hiyo, uwapee particulars zako wanaweza kuangalia kama kwa system kama huko wanaweza kuhakikisha umeandikishiwa hapo, ama wanaweza kupatia ile handwise, utaweza kufuatilia ili tuweze kucapture data yako, na ili next time usiwe na shinda kama hii. So wakati kuandika aidha namba yako ikosekane ama iotee nambari moja, na wakati wa kutuma hizo messages yaweza kuwa na shinda ya kwa hivyo yule mtu yeyote ako na shida hii, tafadhali chukua namba hii 0800724891. Ndarudia 0800724891 hiyo simu ndio ya data center yetu ama command center ya hii maneno ya uandikishaji pale kilimo. Kwa hivyo tafadhali, kama uko na hiyo shida, hebu piga hiyo simu, peana shida yako, tutaweza kushughulikia na na vile mambo yalivyo. ni niwaombe mtupe e, eh, muda kidogo na mtusamehe kwa ile itilafu imekuwa hapa na pale kidogo sababu nia yetu ni kuhakikisha tumewafikishia huduma kabisa karibu na kwako. Muda tuliokuwa nao umekuwa mchache sana, na tujafikia kule kwingine kote ulikuwa mngetaka tufikishe, lakini tumejaribu, sababu mnaweza kufika hapa mchukue hizo hili ya Sakacheliba na huko kwingine mmesemea, mmesikia and honest face sababu inataka samvito plani, sababu inataka bajeti. Hapa nimesikia mkisema wana wafanyikazi ni watatu peke yake. Hata huko tukifungua lazima tutataka wafanyikazi. Kwa hiyo wacha tujipange, na hii sababu tumesikia shida zenu, tutaweza kushughulikia kwa mpango unaokuja. Wacha niseme kupitia mpango huu huu wa fertilizer tumeanjiri vijana elfu nane. We have created 8,000 new jobs in the country out of this program. That is the level of commitment that William Ruto's government is taking to ensure that there is room for the young men and women in this country to have opportunity for them to earn a living. Na kupitia uzalishaji wa kilimo, kupitia uh, kilimo hii tumeleta, tumeleta mambo ya ukulima maanani sana, sababu we want to make sure kilimo is business, ni biashara kama ile nyingine. Tumesikia, tumeongea mara mingi kuhusu mambo ya value addition, agro processing, sababu kama sisi ni wafugaji vile kama namesema, na kuna hapa tu pale iko pale kwake, na the next phase we are getting into ni kuhakikisha ya kwamba kama hiyo hapo tu inafanya kazi hapo watu inataka ng'ombe inataka mbuzi inataka chakula inataka nyama na ili iweze ku, kuafikia uh, mambo ya ya kuhakikisha tunachalisha ama tunatumia hiyo hapa twa kuleta mabadiliko katika uchumi wa, wa eria hii lazima sasa ujue tuungane pamoja tuanze sasa njia ya kuhakikisha nyama ng'ombe mbuzi nini tunahakikisha ya kwamba tunaelekea kuhakikisha ng'ombe zetu tunasipea chakula. We are coming with a program ya loading pale tutaweka ng'ombe tulishe, siende zichinjwe, sipelekwe mbali, tuchukue. Nashukuru kwa mazungumzo yetu na waziri, tumekubaliana kwamba tutashirikiana pia kuona kwamba ile hapa tua ya tulipata investor ambaye anaweza kuiran na tutawashirikiana kuona mikakati yote ambayo inatakikana ili kiwanda hicho inaweza uh, kuanza. Tunajua matayarisho hiyo inatakikana kuanza ili hivi karibuni uh, tukipata investor hiyo hapa tu iweze kufanya kazi na pia italete kazi, kwa sababu viwanda vingine kama ya ngozi, kwa sababu hapo tutakuwa tunachinja ng'ombe alafu tunapata ngozi ambaye inaweza kutengeneza vifaa vingine. Kwa hivyo italete factories mingi katika sehemu hiyo ya Chepareria, na nashukuru kwamba serikali ya kaunti imeweza kuinvest pesa mingi, pamoja pia na partners wale wameweza kutupatia fedha kama European Union ambaye pia ilisaidia serikali ya kaunti kuona kwamba hiyo hapa tu inaweza kufanya kazi. Itasaidia uchumi uh, wa kaunti na kuweza kuajiri vijana wengi. Dipo zingine kule Kacheliba, kule Sigor na sehemu zingine, na nimempatia waziri hiyo memorandum, sehemu zile stores zinaweza kuhifadhi mbolea hizo, na tukifanya hivyo uh, sina shaka kwamba wakulima watapata mbolea kwa haraka, na hii shida ya vyakula food prices kwenda juu itaenda chini. Nashukuru na tunashukuru Mungu, mvua imenyesha tele sehemu nyingi ya kaunti hii, na anatoa wito kwa wakulima waweze kupanda vyakula kwa wingi, vyakula vyote bila kujali kama ni mahindi, kama ni mtama kama ni viazi na kadhalika. Vyakula iwe kwa wingi ili bei ya vyakula iweze kurudi chini. Basi mimi gavana Simon Kachapin wa West Pokot nafurahi kwa sababu siku ya leo waziri wa kilimo Mheshimiwa Linturi amekuja uh, kuangalia vile mbolea ambaye imekuwa subsidized na serikali vile inasambazwa katika kaunti hii ya West Pokot. E, tunashukuru serikali kuu kupitia rais wetu kwa kufikiria ni namna gani wakulima wanaweza kuuza chakula kwa wingi, ndio akaamua kuona kwamba mbolea ni part of the component ambayo inaweza kusaidia wakulima waweze kulima chakula kwa wingi, vyakula kwa wingi. Tunashukuru kwa subsidized fertilizers. Tuko na changamoto pale na pale, lakini nafikiri kwa sababu hii bado ni pilot program uh, tukienda mbele vile waziri amehakikishia wakulima, matatizo yale machache yanaweza kusuluhishwa. Tumekubaliana na waziri kwamba tuta partner pamoja serikali kuu na wizara ya kilimo. Gavana, na nimekupatia memorandum kidogo kwa yale kama sisi kama kaunti tungefikiria kwa wakati, kwa wakati huu kwa wakati, wakati wako tunaweza kushirikiana pamoja kama vile nimekuambia, tuko na hapa tu pale Chapararia ambayo ilianzishwa na serikali kuu miongo miwili hivi 2010 mpaka sasa hii, na tukishirikiana pamoja tunaweza kufungua hiyo hapa tu pia ili wakulima wetu wa, wa, wa, wa ng'ombe waweze kupata mahali pa kuhusia ng'ombe yao kwa bei nzuri, na mambo mengi ambayo tumejenga kama kaunti iko sehemu ya Highlands, na pia tumejenga pia mango, ile mambo ya maembe kule Sigor, ambaye pia structure imeisha. So nafikiri itakuja ofisi yako ili tuone vile tutaweza kupata na zile projects iweze kubadilisha kaunti hii ya West Pokot. Na vile asubuhi, kuna hii ni azada ikiwa namaanisha kwa hii serikali ama kutangu vile kutangu. Kwa hivyo umefanya historia kuja kutembelea wakulima hasa katika sirio hii ya makutano. Ya pili, nikishukuru pia vile wakulima wa West Pokot wameshukuru Mheshimiwa Rais kwa kufikiria kupunguza bei ya mbolea kutoka shilingi elfu saba mpaka elfu tatu mia tano. Najua waziri, hii ni bado mwanzo, ni hivi tu majuzi ndio serikali yetu imeweza kuroli hii yani kama pilot, na kama ni hivyo bado changamoto itakuwa wakati hii miradi inaanza, lakini niko na hakika moving forward toka mwaka ujao, na pili hii ama kutoka season yote ingine itakuwa hii shida ya stocking na kadhalika itakuwa ni kitu ambaye itakuwa imeisha. Lakini nakushukuru pia kwa ile juhudi umeweka kwa kutembelea wakulima karibu Kenya mzima ili kupata shida yao. E, mimi tu ningeongezea kama vile wakulima wamesema, kama kwa hii muda mfupi kwa sababu kuna ile deposit ya Kachalipa kule chini North Pokot na Central Pokot. Kama hiyo ingefunguliwa tu hiyo mbili kwa hii kwa hii msimu, ingepunguzia hawa wakulima sana shida ya kukuja wote hapa. Kwa hivyo, waziri, mimi sahii kusema mengi, tumeongea mingi anamaanisha kwa hii serikali ama kutangu vile ni kutangu kwa hivyo umefanya historia ya kuja kutembelea wakulima hasa katika sirio hii ya makutano. Ya pili, nikishukuru pia vile wakulima wa West Pokot wameshukuru Mheshimiwa Rais kwa kufikiria kupunguza bei ya mbolea kutoka shilingi elfu saba mpaka elfu tatu mia tano. Najua waziri, hii ni bado mwanzo, ni hivi tu majuzi ndio serikali yetu imeanza kuroli hii ni kama pilot, na kama ni hivyo, bado changamoto itakuwa wakati hii miradi inaanza, lakini niko na hakika moving forward toka mwaka ujao, nafikiri ama kutoka season yote ingine itakuwa hii shida ya stocking na kadhalika itakuwa ni kitu ambaye itakuwa imeisha, lakini nakushukuru pia kwa ile juhudi umeweka kwa kutembelea wakulima karibu Kenya mzima ili kupata shida yao. E, mimi tu ningeongezea kama vile wakulima wamesema, kama kwa hii muda mfupi, kwa sababu kuna ile deposit ya Kachalipa kule chini North Pokot na Central Pokot, kama hiyo ingefunguliwa tu hiyo mbili kwa hii kwa hii msimu, ingepunguzia hawa wakulima sana shida ya kukuja wote hapa kwa hivyo, waziri, mimi kusema mengi, tumeongea mingi